na bino ata ye alingi tozala na bonne relation te lisusu moi je garderai toujours de bon souvenir de bon relation pour lui na kondima jamais kozala prisonnier parce que c'est un bosseur c'est un grand aza aza oyo nyonso ye azali donc moi je naza toujours na intérêt Lenchor. Déjà toyebi que euh, Inos B na Fally En tout cas bazalaka froid. Sikoyo eh, kozala na Fally au même moment dejà quand tu dis ça dejà cela po tomonaki nga na kamwa ene namonaki ntango namoni yo dejà ofilme Rebo na ce eh azo filme Rebo c'est à dire que eh ekamwisaki ngai c'est à dire te toyebi ndenge yo na Innoss yango na boya kozala prisonnier nga nazalaka yo kanga omoni nga le pardon tika Linchor nga naza dijaka moto abombaka makambo te Na kumisaka Fally Ipupa po pona eh, pona te que aza d'abord kaka musicien moko ya Congo, il faut na kumisa pour creer la polemique. Moi je suis fan de Fally Ipupa avant tout batu faut ba retenir yango. Tu es non, tu es fanatique de Fally. Nazali fan. Lenchor. Bato bayikanisa te que non Innos'B ndenge tosololi na ye Ye ako benda nga na camp na bango oyo bango bao kanisa wana eh Bino kasi camp na bino wana oyo batu bo sala wana ba ya ba arata Ba nani? Ba arata Ozo comprendre? Parce que batu oyo nionso ba critika Fally Ipupa nga na mona bango ba arata. Okokota prison na mutu kaa bwale eeh sikoyo bino bolingi nga pe sikoyo nakoma pe prisonnier kaa lokola bino. Carobino Mundi boye en bonne relation avec Fally Ipupa. Ata ye alingi tozala na bonne relation te lisusu moi je garderai toujours de bons souvenirs de bons relations pour lui nakondima jamais kozala prisonnier parce que c'est un bosseur c'est un grand aza aza oyo nionso ye azali donc moi je naza toujours na interet Mais sikoyo nde musique ya Congo ekomo emema biso, musique ya Congo nde emema biso dejà toyebi que euh, Innos B na Fally en tout cas bazalaka froid. Sikoyo euh, kozala na Fally au même moment euh, déjà quand tu dis ça déjà cela mpo tomonaki ngai na kamwa ile namonaki ntango namoni yo deja ofilme Rebo na tie eh Azo filme rebo c'est à dire oh. que Eh, ekamwisa ye ngai cestadire te toyebi ndenge yo na innos yango naboya kozala prisonnier ngai nazalaka yokangaomoni ngai pardon tika ngai nanu nakozalaka prisonnier te tanke nazovivre na mokili nakozalaka prisonnier te mwana wana rebo donc nakutani na ye yeyo nakofilime ye tantine je peux mpona kofilme yo Asalaka musala ne bien elle est belle aza oyo nioso ye azali sikoyo nakutani ne yeyo ah oye bongo namonaka na television yeyo nako filme eza pe ndenge moko na nga pe nakutana na singila aya oyambanga magicien abengaka magicien ce que tu fais là c'est de la magie singila tokutani nabandi ko filme nga snape Na kumisaka Fally Ipupa po pona eh Pona te que aza d'abord kaka musicien moko ya Congo il faut na kumisa pour creer la polemique moi je suis fan de Fally Ipupa avant tout batu faut ba retenir yango Tu es non, tu es fanatique de Fally. Nazali fan Soki nako tika musique nde na lobaka na zalaka fanatique ya wenge musique ya maison mère omoni nde maison mère ezalaka nde omoni nde wenge musique ezalaka ezalaka ezalaka ezalaka eh ezalaka maison mère mm. nga na zalaka fan ya wenge musique ya maison mère ya fan angiama voilà yango na kenda obeta pe kuna yo pe to bengo warrior donc mais na tikala ko zala manzaka mankoyi te Ah, okay. nazalaka simple fan ocomprendre donc voilà donc eh. bato bayeba ke non bobouge boninga eza kaka opportunité ya miziki eh? nde esali ke non toyebana mpe na fali pupa mais à part ça atikali star na nga akozalanga soki na biposition na yo e, e, inos bi fali tu, tu, tu te sens pas un peu Eh oza mwa c'est à dire koto dejà fali koto ino siko neti nga na ino sibi tu mm. tu tu tu tu tu te na minute oyo dejà contrat apesi yo gratitude oyo manifestant envers ye elakisi mm. que Euh, tout ce qu'il y a eu avant botie mm. na se c'est vraiment c'est c'est ça dit bozongi na point de départ na bino place oyo bobandelaka Relation eza bien na Innoss'B. Sikoyo relation eza bien na Fally. Ndenge bato, ndenge musique ekomi omemela biso ti ti ti. Zela nanu, ndenge musique wana ezo komi omemela biso wana nde ndenge ya mabe sikoyo. Très bien. Ya ko kota na prison. Nga nako zala prisonnier te. Te Michou lelo ekoma po osololaka bien peut etre na Fally mutu mususu ako accepter yo te. Te! Biso tozo mona meme lobi biso ba journalistes oke place moko bayebi yo ondimaka Fally. Yo awa te. Business eko tikala business. ozo comprendre après tout business etikala tosala business et puis nga na musique ya Congo batu bayebi ennemi juree na nga azalaka kaka moko te na esi bino ke non sibi aza ennemi na nga ni vieux na biso Ferre Gola na yabi na bino ke azalaka ennemi na nga nazalaka na ennemi moko mutu moko yake ata cope ye na nzela na ye nakozwa te parce que aza hypocrite aza aza donc aza oyo azali Ata appel naye boye nakozua te. Batu batuna aloba yango claire matin midi soir. Batu bayebi ke c'est lui l'ennemi jure de Robino Mundibu donc ye amekaka kutu koya te. Mais oyo vieux na biso Ferre Gola oyo nani ata nde tolobaka na ba television boye. Business eya business. Aza ennemi na nga te aza munguna na nga te. Elobi te soki nandimi coop kowuta soit epa musicien moko boye bazalaka bien te na Fally Ipupa nde nakomi traitre. Non bino boyebi te. Peut etre innosb azo azo azo azo aza d'ailleurs aza lui c'est un visionnaire mpo namoni tolobela nao likambo mpo namoni eningisi mpe na mokili eningisi mpe na internet eh, eningisi mpe na mokili tro mm. yango foto yango mpe eloko oyo mm. elaki mpe en tout cas eh, nayebaki fai tosala émission eh. to namoni yango eyengabi bo donc bana lelo mpe na mm. kosous-estime mpe lisusu te naye okomprendre aza monene naza mpe monene Eh, naye o comprendre aza munene nga pe naza munene po niveau eningisi mokili epesi bato lokola sujet moko biloba un simple merci mm. tofandi meme pas ensemble tolia tomonani kutu meme pas eleki kaka na bacombo mais tu vois des choses comme ça mm. donc bato bayikanisa te ke non inonce bi ndenge tosololi na ye ye akobenda ngai na camp na bango oyo bango bakokanisa wana Eh, bino kasi camp na bino wana bato bosala wana ba baarata banani baarata ozo comprendre parce que bato nyonso ba critika Fally Ipupa nga amona bango baarata parce que moto moko normal oyo vivaka vino normal oza na ba vision na bango oza na temps ocritiquer Fally Ipupa te parce que c'est juste quelqu'un qui fait des efforts c'est quelqu'un qui est vrai Na musique ya Congo atambusaka mwa na logique, alakisa biso mwasi moko, mama bana na ye, asala ba derapages penza penza te, batu malgre ba critiques oyoka jamais oyo abetaki batu kuna, akangisaki batu kuna, asalaki boye malgre ba critiques tout bosalaki na mokili. Donc aza exemple moko ya bien. Donc exemple ya bien, preuve en est tala bino tout ba journalistes tout bokumisaka Fally Ipupa. Ba journalistes tout bozalaka bien na ye. Jamais otika journaliste mbongo azala bien na Fally Ipupa akende poto na nzela mayi. Jamais. Kaka bahara ata omona bango ba fingi fingi fingi fingi nzoka finalité na bango balukaka poto ya ndenge batindike ndambu ndambu ti akoma akatisa akende obwaka eh, ngunda momona ba bino tu moto anviaka ata mosusu poto aza te boza bovivaka bavi na bino calme donc ça veut dire que bokanisi inosi mpe aza mayele mpe te ape mayele ti Au comprendre que or bolinga bo mema ye na camp ya ba arata botala ye bien bo analyse ye bien bo comprendre que na mboka oyo tout jeune qu'il etait asala featuring na Werrason tout jeune qu'il etait ayemba na Koffi Olomide ayembi na Diamond Diamond pe aza muke te Pe ti akoli a comprendre que ah nakomi papa nde naa boye en tout cas na vision na nga nde naa boye en tout cas aah mundibu faut na soigner nano na mundibu po ye nayokaka aliaka ba pizza na mutu wana bafandaka donc na nzela mundibu nakokota ozo comprendre bino bomona kaka makambo nde bomoneli yango na angle nini donc euh,